Tja! Eh, vad är... Eh. Ja, nej, säg du först. säg du. <laughs> Nej, jag skulle bara fråga vilken eh, storlek du har. Ja, ehm... XS. Alltså i skor? Ja, <laughs> eh... 36. Ja, ah, <laughs> tack. Assu! Tu! Dai, Ti suoi! Ti suoi! cracks. And when they say the party's over, then we'll Hur kan du ha sån tur? Det handlar inte om tur. Det handlar om skicklighet. Ah, ah. Eh, är det okej? Okay? Förlåt. Ah. Eh, eh, förlåt, verkligen. Eh, det var inte meningen. Ehm,